mais. Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele. Ei, ei, ele veio de preto, aqui é notório. Olha só, ele já veio preparado pro próprio velório. Mas aí, mano, você entende que eu vou falar? Se ligar que agora aqui eu vou avisar. Cê tá prevendo a minha cima, tá legal? Então vem aqui, a minha bola de cristal. Mas aí, mano, que eu vou te matando aqui, pode crer. Se ligar acabou. É. 30 segundos. Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Braico violentamente. Vai que vai! Uou, uou, uou, Ei, ei, cê tá ligado? O Braca que rimando é de favela Passou as rimas, mano, eu chego e já falo eca Cê tá ligado, mano, porque você não aprende Eu vou ligar mesmo é pro estatuto dos adolescentes Cê tá ligado? Nesse verso eu vou rimar Chegando aqui rimando nesse verso eu sou bravo Você rimando, mano, você é kids Mas pro rap, mano, você é um puta que desacato E aí, cê tá ligado, mano, eu vou rimando Cê tá ligado, mano, olha só no proceder Eu tô de velório de luto, mano Eu só tô de luto pra Natal, rima, mano, cê é muito clichê Cê tá ligado, mano, eu vou rimando, é assim Breca que rimando é o terror do teu fim É o terror do teu fim, mais 30 segundos, terminou, volta DJ, saca pra nós yeah, yeah, yeah. ligado nesse verso, mano, olha só, tem copos Cê tá ligado nesse verso, eu vou ramando, mano, eu vou rimando, mano, eu vou matar o, o ciclope Cê tá ligado, esse verso é quatro olhos, é quatro olhos, mano, olha só, não é empate Lembrou da decorada, né? Tranquilo, rimando aqui, rimando, eu sou um olho iluminati Daí, cê tá ligado, mano, eu tô tranquilo Rimando aqui, verso que rimando é sem caô Você veio com esse E aí, vai deixar, Davi? 30 segundos de resposta pra você, vai que vai violentamente, solta barulho. Eu sou o Ciclope, mano, aqui. E nem você sendo a mística, você vira um MC. Mas mano, oh! sabe que eu vou te matando. Mano, tá ligado que eu vou improvisando. Mano, agora o rap arregaça. Eu sou que se você é rimando, nossa, que desgraça. Mano, mas eu te mato no momento, sabe que eu vou que eu vou falar Se liga velho que agora aqui eu vou mandar Eu sou adolescente, tô cheio de hormônio E você otário tá faltando neurônio Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Ai droga! Barulho! Olha, do seu tamanho, velho Ativa! Uou! Uou! Uou! Uou! beat parou. É a capela, pode ir Pra ganhar de mim, então vai lá na capela rezar. Cê tá entendendo, mano? Que eu vou te matando. Eu vou mandando agora, tá ligado? Improvisando. Mano, cê tá ligado? É assim. O beat falou, não vou funcionar pra MC ruim. Cê tá entendendo? Olha o que aconteceu. MC ruim nessa batalha. Uma dica, não sou eu. Yo, cê tá ligado? daqui rimando No verso aqui eu te ensino, mano Olha só, cê não paga meu salário O praga aqui rimando não é capela Mas cê sabe se é capela, Lucifer Tá no meu confeccionário Cê tá ligado, mano, eu vou rimando de fazer Cê tá ligado, mano, olha só, tá tranquilão Você é menino, come papinha Eu não sou papa, no máximo eu sou um bicho papão Tá ligado, mano? seu otário E a otário é você ineficaz É bate e volta, eu bato em você e cê não volta nunca mais Cê tá Olha só você rimando o som Você tá com a cabelo de Peter Parker, Park som é bate e volta, pode crer Só rima bate em mim e volta em você Cê tá entendendo, tá ligado? É um só caminho Volta em você, cê é ruim e se destrói sozinho Yo, cê tá ligado? E mano, aqui meu mano, olha só, não se confunda Eu não preciso, não me destruir sozinho na autodestruição Antes de autotune, você precisa de autoajuda oh!